Es tarde, grabando y sin una mano bajaré, ya porque me tengo que bañar para ir a estudiar. Hace frío, pero igual me tengo que ir a bañar, porque ya llevo casi un año sin tocar nada de agua. Yugo mi amor, Yugo mi cielo, te quiero Yugo, ven. Ya, ya, ya, al grano. Oh, oh, parece que hay gente en la casa. No. Bueno, bañarse. ¡Ah! ¡Mi jabón! Oh, oh my god. ¡Si lo cual que me iba a bañar. Ay, alivio! Oh, Dios mío. Pero cómo se atreven a reemplazarte. Si es mejor. Mucho mejor. ¡Cien veces mejor. ¡Mil cuatro veces mejor el a 15. Ay, esta gente no sabe nada. Bueno, aquí lo vamos a dejar contando las cosas de aseo. Y bueno, quería grabar si había alguien en la casa, pero no hay nadie, así que mejor chao. <coughs> Yugo, bañate conmigo. Vamos.